Stavo osservando mia figlia giocare con i cani e non so perché mi è venuta in mente una scena fiabesca, un'ambientazione tipo Alice nel Paese delle Meraviglie per intenderci, perché la cuccia mi ricordava una grande tazza, non so, ho avuto una visione di lei e i cani su una grande tazza, mancava solo il cappellaio matto. È bello sognare di immaginare un mondo fantastico. Poi a metà lavoro ho fermato tutto perché mi sono detto, ma due cani che dormono beati, coccolati da una bimba dentro la loro cuccia, non esiste un mondo più fantastico di questo.